لقد انضممت إلينا أخيرا يا سكاي ونحن أفضل بوجودك بيننا وقعت السبايك انتهى أمره قتلته أعيد التلقيم أطلقت السقف عليتهم واحد جيد حافظوا على تركيزكم سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد آخر عدو يقضى عليه ما المميز بتقنيتك الجوي؟ لدي حساسات بصرية أيضاً قتلته آخر لاعب باق تبقى عدو واحد جار مسح المنطقة أمامنا ها هم أولاء فلنعد للعمل القدرة الخارقة جاهزة إذا تساهلنا معهم فلن يتعلموا سرعت السبايك واحد أداء رائع أحسنت صنعا يا سكاي إن غضب الطبيعة قد تجلى أهناك من يشتري هذا؟ إعادة التلقيم لاعب باق ابقوا أشداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا بحاجة لمعدات آه. آخر لاعب باق سقطت ال spike في B. تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك تم نشر الساتر شو الساتر من التالي؟ احذروا سقطت لسبايك في B. أعيد التلقيم رصدت لسبايك في B.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 هذه؟ شكرا آه أسكت فينيكس ذاك تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية أظننت أن بإمكانك النجاة من كابوسي؟ تبديل الجبهات موعد تلقيم تبقى عدو واحد في الطريق سبايك في بي هنا هنا هنا رصد هنا آخر لاعب باقي يريدون القتال من نحن لنرفض أعيد التلقيم سأدخر أعيد التلقيم قاتلوا جاري نزل من طاقة أمامنا ظلال بحدها أعيد التلقيم هنا التلقيم هنا طيب. هنا إعادة التلقيم تعالوا للعلاج أعيد التلقيم أعيد التلقيم إعادة التلقيم سقط حامل السبايك سقطت السبايك في إيه أعيد التلقيم آخر لاعب ضاق Крыша усадьбы. سبايك رصد عدو واحد آخر لاعب باق تبقى عدو واحد ما رأيك يا درون؟ مستعدة للتحليق؟ أعيد تلقيم أعيد التدقيق انتهى المزاح سأقضي عليك سكين فعال إعادة التدقيق ما رأيكم بهذا؟ عذرا يا صغيرتي القدرة تبقى عدو واحد القدرة الخارقة جاهزة آخر لاعب باق تذكروا ضرورة التواصل معا أثناء القتال سيؤمن أعيد تلقيم سأجدكم هنا كشف المنطقة مستقيم سقطت السبايك تي بي تبقى عدو واحد آه عليكم الهرب أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية سبايك بحوزتي كنت تعرقل طريقنا أعرف ما يجب إنجازه ال spike هنا عدو واحد مثالي ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم مستقيم سأنتزع النور من أعقابهم جار المسح المنطقة ظلال متحركة أنا الصياد وحدة التلقيط سأعالجكم يا رفاق تبقى عدو واحد تلقيم أشعر بالضعف قدرتي الخارقة جاهزة أعيد التلقيم نقطة الفوز كان ذلك فوزا مستحقا فلنختمها بالنصر الآن المنطقة Imagino